Herman J du Music. Dédicat spécial à tous les noussis de l'Afrique et de la terre entière. C'est MC One, le petit one. Yeah, niggas abandé, poussé à ta maman, niggas abandé. Prête à mourir, niggas abandé, poussé à ta maman. n'est pas facile On nous appelle les Noussi Apprenti de Baka, vendeur de Lotus A Bobo, yo pour La vie de rêve, la vie de luxe, nous on veut aussi Et oui on est des guerriers Tu es volé qu'à quoi Et oui on est des guerriers ah. Papi complot, c'est nous on met la loi Et oui on est des dangereux ah. Non, faut pas tomber Et oui on est des guerriers eh, Cause I'm love